Kau sing cari ni nyata ni memori Kau kue kau yang patuh Ripe kau mia Jadi kau cari we Orang mikir kau cari tanda kemulunya Kau merebut pacarku Kau sing dari belakang ku tahu Seakan kau acuna Padahal lengkap kecup Tangan gue